Enjoy the ride. Mais um videozinho, desta vez manos, é um videozinho de CSGO competitivo, mapa Dust 2 fique puto que é que vamos fazer depois? Bang Bingamos. É quase que mandava-lhe um Eden. Mas bom, mano, nós estamos aqui no Dust 2 e já não trago a todo este mapa. Eu decidi guys. trazer hoje. Hello, guy, Hello, again. Mas pronto, mano, nós estamos a começar aqui do lado de City, eh, manos. E já sabem, se vocês quiserem ser esse link aí na descrição da Instant Gaming ou outros jogos mais baratos para computador e se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar mega like e subscrever o canal para tentarmos chegar rápido aos 1200. I said I go short, really man. Man! Always the sweet touch. Oh! I mute orange. Oh, fuck you. Oh, oh. Oh, fucking hell. Lower. Lower. GG, guys. Whoa, no. Low. Nice. Mas juntos pessoal. Ei, esse gajo tem uma cannabis. Nice cannabis. Mas bom, mano. Ei, vou ver. Ei, vocês não devem conseguir ver, não sei se conseguem. Ei, este gajo tem uma carambite. Deixa eu ver. Pá, tem um inventário de shot shot, tem uma MP Primal Saber, uma... uma gosta... Está todo dele. E depois tem uma knife. Onde é que está a knife? Olha, não está aqui a knife? Ui, shit. Não estou a brincar. Mas pronto, já vamos puxar aqui de... De... M4. Nice shot. Yeah, nice. The bomb is top mid, ok. Eu estou no piano Okay. Mas pronto, mas eu não ando a jogar assim tão bem nestes dias, pá. Já tive dias melhores, nice, GG. Já tive dias melhores, processo-me tem corrido assim em grande cena, antes mandava cada sarda que nem era bom, agora... Ah, mata-me, mata-me. Eu tenho que uma arminha de jeito, tipo... Nice. Pistolinha. I save you, baby! <laughs> Estes gajos vão me trincar as pinhas, mas pronto, manos. Nós estamos quase aí nos 1200 subs, só que não, faltam para aí 80 subs, manos. 80. Nossa. Mas pronto, desde que aconteceu aquela cena do YouTube, vocês sabem, nós descemos dos 1190 subes. Pois é, e agora acho que estamos no sentimento ou oh, caralho, algo desse One long. Boa. C. Is. Bomb long. Yep. Double dock. Wait, purple, wait, wait, wait. One down short. Nice. É, é assiste aqui já. Mas bom, eu acho que eles puxaram, não sei. Dobrou o causa do dano em três inimigos diferentes. Tá easy matando, mas bom. YouTube channel? I'm recording now. Dubras YouTube. Ok. Welcome YouTube. How are you? <laughs> Yo, yo. Hi guys, hello. Like this video and subscribe you. Thank you. Hey, and they hit me on mid. Really, I'm 37 HP. Michael didn't hit about Pro nobody. Very risky. Eiga, manos. E agora não é fácil este gajo. Vou deixar eles passarem. Nice. Ok, bomb on top mid. Yes. I'm lowered. Matei! Oh! I kill flashed. Olha aí, fiquei a 3. I kill one guy flashed. What the fuck? Cheater. What the fuck? Eu matei again. He's. <laughs> What are you doing, Andy? Okay. I can do next round. Pá, manos, agora o meu objetivo principal é ir para MG1, portanto. Vamos ver se consigo. Bomb is drop. Is A last. Is planting. Is. Easy. Easy. Can pick AK green, please. Please. PKK, PKK, PKK, please. PKK. Ah, you have. Okay. Nice. Ai que longo. Mas pronto, mano, estamos a jogar bem, quer dizer, bem, estamos a matar ou menos, mais ou menos. Mas sabe como é, é, sabe como é que é, vamos ganhar, ui. Ok, eu sou retardado. Vamos ganhar isto, manos, easy mesmo, estão a ver? Eu agora, Hello, YouTube. para quem não viu, eh, para quem não viu o vídeo de aviso, eu não vou ter muito tempo a fazer vídeos, portanto só vou fazer vídeos de dois em dois dias. Oh, good. Maybe want another bed. You want is AVP? Take it. Take this AVP. Take. One shot. Oh no, give One me. Uh, this is beautiful. Wait. Wait me. See long, see long, see long, see long. Sorry, like, sorry, like. Too long, okay. One short. Okay, wait, wait, wait, look. Shot is hit it. Nice, mate. Okay. Oh, easy. Nice. Good job. Go back, go back, I can kill, I can kill. Go back, go back, I'm AVP. Oh, GG, nice. It's yours. What is the last? I don't know. I don't know, the bomb is dropped, my friend. Ui, este 360 só faltava no scope. Mas então, pessoal, digam-me aí na descrição... Na descrição, Fala, digo sempre isto, engano-me sempre. Digam-me aí nos comentários, manos, se vocês acham que Portugal... Se Portugal vai ganhar o euro. Eu acho que vai, acho que Portugal tem hipóteses de ganhar. Portanto, vamos ver se corre bem, não é? E saving. really Arele Negan. Really? What is he saving? What the fuck? Nice. Mas pronto. Vamos lá, manos. I will pick mid, I will try. Okay. Oh, what the fuck? AK underground, the underground. AK We have a bot. <gasps> Siga. Como temos um bot, ainda vou. Não, mais. Ah, very high ping. Okay. Mm. No bot, oh. no bot. What the fuck is this Kobe, guy? Kobe, Kobe, please. I can't. Nice shot. Vou mesmo escrever. Caputo de tiro. Isso é um modelo purple. CB, I see mid. short, short. How many? What the fuck? is gajo correu, manda-me um tiro assim. Ou se calhar não está a ver nice try. No scope, no scope. 360 no scope, come on. Nice, don't worry. Come on, motherfuckers. I go long. Aquele gajo joga bem, dá dele, mas Mas eu jogo melhor. Só que não. Pá, vamos lá. Really? Why we have a bot, motherfucker? Blue, I like your carom bite, my friend. What? I like your carom beat. What's, what's the, the, the, the, the, mm, the skin of the carambita? SDT pet. Okay. Thanks, my friend. You're not my friend. You're my brother, my friend. Oh, best grenade ever. Please. What the fuck? Where, where, where, long, where? Long, long, long. See short, see short. I see long. Ei, anda lá, mano. Eu tenho que matar o do longo. Tá-me a dar vontade de coçar o nariz! Já tá. I see long, I see long, Blue. I shot. Nice. Oh. oh, I'm down. Another. I think. Purple. Help me. Where is there? I don't know. Go B. Go go go गोभी go गोभी stay आहिस्ता you go गोभी Ah, short, short. आई Short! He's going back. He's going back. Nice! Let, let me see the carabite. Come on, come on. Come on. Oh, it's pretty. Scammer. Mind carry. Again lost yesterday in football. Oh, nice. I'm staying out of goalies. What do you say about this, um, double? You are a scammer. Scammer. No one uh, B. Go away, go away, go away. Go away, motherfreakins. Of motherfreakins. Nice, Andy. One to smoke. Can I call one you? Can I, can I call you Andy? Sure. Nice, thanks. One middle AVP. Nice. shut up, please. Place. Shut up, please. Punch what? Where? Long and short. One more, one more on shot. Maybe on spot ah! nice. nice. Oh, good job, man. Good job. The last one is on spot A, I think. You have AVP. Oh, really? I have AVP too. Is this? oh, no. gauche devient de 300 ping. Ok, eu see mid and short. I see long. If I kill him, I'm the king. Vou ser o rei, manos. Ok, saving. afetam. Se liga. I go long. Ah, vamos lá, mano. Este jogo está altamente. Estamos a ganhar, é o que interessa, não é? Lá de CT é ainda melhor. Que isto é mapa T. Pelo menos eu acho que é mapa T. Digam-me o que é que acham. Se é mapa T, se não é. No one long at now. One B. One, one lower. You, where, where, purple, where? It's, it's a B. tunnel. Hey. Oh, B, sorry, it's not B. See window. Nice, nice. nice, nice. So go window, go window. I trust him. See? Tactics. Por acaso não confiei, <laughs> pensava que já estava tudo morto. Mas eu mandei de grande tiro foi aqui. O dedinho na boca. Nice. Smurf. O gajo disse agora Smurf, é por isso que eu escrevi. You are Smurf from uh, which rank? Oh, nice. Fuck my life, really? <laughs> really? Smoke long. Vou escrever sem poço. Deixa-me copiar, a colar, é mais fácil. Pussy, pussy. Oh, we pre-fired that Kanak, really? one more cutters. He's one there, Kanak. I'm low HP. Go back, go back. Pump is A long. One long bomb. Куда се пишкаме pussy? Can you stop it? Yeah, I'm just trolling them. The bomb is long, mate. It's long green, the bomb. And uh, we saw the bomb. Long. But stay at B, green, stay at uh, uh, yellow, do this. 360 and shot the guy. Mid, mid, mid, he's mid, he's mid. Copy. Copy. Okay. <laughs> Green. Go on B, uh, yet. Mid box. under you. nice. The last box. is low. Last low. Last is low. He's lower. Lower end is low, of course. Stay there. Stay there, yellow. He's lower tunnel. CB, CB green. Uh, yellow is in lower tunnel. Nice, PKK. Take, take AVP, take AVP. On the box. Drop. Motherfucking chase. Ah, oh, fuck, Mr. Campy. Andy, drop uh, and gross, please. Uh, who? Oh, no, no, no, no. Oh. Who wants the AWP? Gross. No one. No one. Ei, o que Eu estava a carregar no W e o gajo não andava. Eu estava tipo, what the fuck, será que o meu teclado está a funcionar? Oh meu Deus, por favor, ajudem-me, por favor. Estás a fechar algum do GT inativo, não sei. Short. Okay. I think. One is B, one is B. Flash short. That, that was my flash, orange. Ah, okay. Low one B. Nice. Que sarda, maninho! Maninho, que sarda, mano. Veja estão do lado. Ok, don't, don't hear them. They are noob. Nice flash, queria. you need to be. Middle. Come on, mid, mid doors. Okay, wait. Orange, do you want to see a magic smoke? Yeah. What? Look at me. I'm I'm looking. Stop there. Uh, one long, low life, mid life. One long. Look. Oh nice. I can see all. Nice. It iPhone like fun longer. But you know, I don't, I don't see him. How you saw him? I can't find um, him. Maybe you uh, have your shaders not so good as I, or... Yeah, that, maybe. Nice. Um, I saw him not very good, but I saw the... Oh, the... yeah, yeah. Ils ont trois blocs en face, what the fuck Oh, il y a français, français Oui. Oui, oui, français, je mange ta mère. Oh, I'm kidding, man, I'm kidding. Eu disse que comia a mãe deles, dele, mano. Por acaso, quem não fala francês, eu disse isso. Long. Oh, too long. Too What long. The What the fuck, nigga? City. Uh, long. Pá, quantos bots é que eles têm? Pois, três, eu estava a ver, gajos parados ali. They have three bots. Come on. Come Easy on. win. Guatemala venir. Guten Tag. GG. Good shot. Last one pit, I think. Defuse. Ninja, ninja, ninja. Ninja, ninja, ninja, ninja. Take a VP, please. I'm defusing the bomb. Don't sit. I'm defusing the bomb. Take a VP on site, please. Can I go protect B alone, please? Give me Negev and I go be alone. Please give me Negev. Negev, Negev. Please. I'm not trolling, please. Negev, come on. Yeah, I go be alone, I go be alone. Ai meu Deus, quase que me acerta este filho da mãe. I stay B, I stay B alone. Come on, purple. Oh, the Culatra! GG. Easy peasy, let me squeeze. Okay, they aren't B, so I'm going to rush with my negative. Because I'm a pro. With negative. Where? Ah! Come on, guys, let's round. Uh, let's destroy them. No, let's play only Devo, please. Only Devo. Okay. Everyone okay. buy a Deagle. Deagle. Purple, where's your Deagle? Okay, we have a lot of desert eagles, so... I want to see only if, What the... If only Kicks. vamos lá bomb is lower tunnel, I think. No, is mid, nice. Oh! oh. Punchy base. Oh, nice. I thought he. Shot, shot, he's shot. Ai, tô ligado Ei! Shot! I'm lagging a lot. Hey, look. Nele. Quantidade. Oh! Is. Is reporter, Go, tá go, go deagle, go deagle. Knife, knife, knife. Oh, the 360! Ia dizer que o Luck é fun. É. Nice, guys. GG, motherfuckers. Mas pronto, mano, eu não estou a jogar grande coisa, deixa eu god, easy. Mas vamos ver, mano, se eu consigo subir para gol de 4. Come on, guys. Let's go Deagle, Deagle, Deagle, Deagle, Deagle. Deagle, Deagle. Come on. Drop Deagle, please. We don't have money, man. we can't. Yellow, buy Deagle, Deagle. Yeah, nice. Let's go B, B. Uh, green, you only... Go. No. The one who didn't have an, uh, a legal must knife. Yeah, <laughs> knife, okay. Oh, ouch. Oh, nice. Why? Go, go, go, go, go, go, go, mate. Deagle aim. Bad deagle aim. Deagle spray. Yeah, deagle spray. GG. Oh yeah, I do blind, what the fuck? Tunnel. One is tunnels, tunnels, tunnels, tunnels, tunnels! Wait, I can kill him. Knife, knife, knife, knife. Knife, knife. No, no, no, he's dead. Oh <laughs> fuck. legal, fuck. All legal. Ah, what the fuck. or oh, no comeback? Uh, let's do this. Let's buy mm, dual Beretta, dual Beretta, dual Beretta. No, no, no, Deagle. Deagle, please. Okay, Deagle. Only Deagle and Taser. Okay. C. Okay, Taser Watch me. one. I Taser. Let's go, let's go. Watch me. It's you. Watch Now watch me. Okay. Uh, hey, don't do that. It's a cop. Copyright song. What AWP? AWP what are what Watch fuck? this, watch this. You throw a grenade, the grenade, damn, and, Okay, I failed. One shot. Take a minute to think. Oh! It's a bot, man. <laughs> nice kill bot. Nice bot. No! I, I killed him. Oh, one uh, is uh, city. Nice. The last one was long and uh, was AWP. Nice. Last one long. Last long. Knife, we last <laughs> knife. we can't knife them. One A V P. Yeah, we know that is AWP. Go Deagle. Nice! Easy! <laughs> No scope! Oh! Oh! Oh! Não. Mas pronto, mano, é isso. O jogo em princípio vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado do videozinho. Não se esqueçam de deixar mega likes. Watch. Let's go mid. Oh. Diggle. Diggle. Diggle. green. Come on. Oh! LOL. Reported. He ported green. <laughs> Last mid. Knife, knife, knife, all used. Stop, I want to Go, go, go, go, green. Go green. No, take a grenade, lord. don't He's low, he's low, Nice, knife. He's low on the door. Okay, yeah, left, left, landing. He's low, he's low, he's low. <laughs> Nice, nice to meet you guys. Say goodbye to YouTube. Goodbye YouTube, subscribe, subscribe you, you like this video. Subscribe. Yeah. Thanks bro. Link Mas pronto, manos, é isso. Uh, go to my profile and you, uh, you have there, it's better. Mas pronto, manos, é isso. Espero que tenham gostado do videozinho. Não se esqueçam de deixar mega like, like para os vizinhos, tentar chegar 25 likes, ok, manos? Tentar chegar aos 25 likes, espero que tenham gostado. Fiquem bem! Fui!